درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست به این درس و به این کلاس و به این کلیپ بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یک درس دیگه از سری درس های جملات و عبارت های بسیار رایج و کاربردی و در این درس عبارت های مهم و ضروری رو برای خداحافظی کردن در انگلیسی با هم مرور خواهیم کرد خداحافظی خیلی مهمه نه ما در واقع به جای سلام باید تو این کلیپ میگفتیم خداحافظ پشت هر خداحافظی اندوهی نهفته است تا جایی که بسیاری از خواننده ها و شاعرها در مورد شعر گفتن و آهنگ خوندن میگین نگوش کنین خداحافظ عشق آخر من خداحافظ ای وای کم مونده بودش کم در بیاد <laughs> بپردازیم به عبارت ها و جملات بسیار کاربردی و روزمره برای خداحافظی کردن در انگلیسی آها یه نکته مهم قبل از اینکه درس رو شروع کنیم اینکه بچه ها صدها ویدیو درس آموزشی صدها کلاس آموزشی رایگان در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن برای اینکه شما انگلیسی رو مثل آب خوردن یاد بگیرید آماده شده مهیاست که بتونید از اونها استفاده بکنید اگر هم این کلاس رو و این درس رو و این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید بدونید که با subscribe کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن در یوتیوب میتونید به درس های آتی و آینده دسترسی داشته باشید و بتونید از اونها استفاده بکنید با فشردن آیتم notification هم به محض انتشار یافتن کلیپ های بعدی در جریان قرار خواهید گرفت تندرست باشید با هم پردازیم به جملات های بسیار روزمره و کاربردی برای خداحافظی کردن در انگلیسی Goodbye Goodbye گودبای اولین آیتم و بسیار رایجه اما کجاها استفاده میشه خیلیا میگن که ما بلدیم آقا درست بلدی اما کجاها بگیم گودبای گودبای حالت عمومی داره شما چه در موقعیت های رسمی چه در موقعیت های آمیانه خودمانی دوستانه میتونید از گودبای استفاده بکنید اما بیشتر مناسب و در خور موقعیت های رسمیه یعنی شما وقتی با رفیق خیلی جونجونیتون میخواید خدافزی کنید یا با دوست دخترتون یا با دوست پسرتون میخواید خدافزی کنید معمولا گودبای نمیگید حالا اگرم گفتید اوکی ها ولی بیشتر یه حالت رسمی به خودش داره پس حواستون باشه گودبای خدا نگهدار حالت رسمی داره یه مقداری Goodbye خدا نگهدار گودبای گودبای بای بای خدا حافظ حالا این کجا کاربرد داره یه مقدار چون مخففتره حالت آمیانه تر داره یه مقدار خودمونیه یه مقدار دوستانه تره دیگه وقتی که شما محل کارتون میخواید از همکاری که حالا خیلی باهاش عیاق نیستید خدافزی کنید دیگه نمیگید بای میگید گود بای مثلا اما وقتی که با رفیق جونجونیتون میخواید خدافزی کنید یا از مادر پدر حالا هر کسی که باهاش خیلی عیاقید خیلی جورید خدافزی میکنید میگید بای پس بای فرقش با گود اینه بای خدا حافظ بای بای فور فور ناو Buy فور now. For now یعنی برای الان. بای for now یعنی خداحافظ فعلا. فعلا برای الان خداحافظ. این معنی و مفهومش اینه که بعدا یا به زودی همدیگر رو خواهیم دید. با هم ملاقات خواهیم کرد بای for now فعلا خدافز باز هم همدیگر رو میبینیم پس مفهومی که انتقال میده یعنی به زودی همدیگر رو خواهیم دید حالا برای اینکه شما یاد بگیرید اعتماد به نفست بره بالا نشون بدید که آقا جرأت خدافزی کردن دارید نمیترسید از خدافزی کردن و از بیان یک جمله انگلیسی حراسی ندارید در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید رفته رفته اعتماد به نفستون میره بالا از بچه هایی که دارن این کارو میکنن همزمان با این درس دارن پیش میان بپرسید ببینید که چقدر رشد خوبی در یادگیریشون داشتن حتما این کار رو انجام بدید در دفترچه یادداشتتون بارها بنویسید برای اینکه خوب ملکه ذهنتون بشه و با صدای رسا همزمان با ما در این درس تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید bye for now فعلا خداحافظ bye for now bye for now see you see you see دیدن یو تو see you میبینمت کجاها استفاده میشه برای رفیق جونجونی تونه اوکی یا اینکه طرف با شما یه مقدار راحته یه مقدار رفیقین با هم ارتباط نزدیکی دارین میبینمت آقا فعلا خداحافظ میبینمت see یو، به جای goodbye به جای بای، به جای بای for ناو، به جای هر چیز دیگری میتونید فقط بگید see یو، میبینمت پس برای حالتهای خیلی دوستانه که حالا قراره با همدیگر رو هم ببینید میگید see you میبینمت see you see you see you soon see you soon see you میبینمت soon به زودی این هم تکمیل کننده ی عبارت سی میبینمت سی سون به زودی میبینمت یعنی مشتاقم که ببینمت پس فرقش با سی همینه که دارید تاکید میکنید که به زودی تو رو خواهم دید نگران نباش پشت این اندوهی که در این خدافزی وجود داره بعدا تو رو خواهم دید سی یو سون، به زودی میبینمت سی یو سون. See you later. See you later. Later بعدن late یعنی دیر دیگه نه؟ بلدید. Later یعنی بعدن. See you later یعنی بعدن میبینمت. اینو یادتون میاد دیگه میگفتیم see you later alligator. Alligator یعنی تمساه. و see you later یعنی بعدا میبینمت به شوخی بچگی ها میگفتیم see you later alligator alligator یعنی تمساه تمسا بعدا میبینمت شوخی نکنید با مردم see you later بعدا میبینمت این هم مفهومی که داره انتقال میده یعنی به زودی میبینمت بعدا میبینمت یا اینکه میخواید طرف رو قلاب کنید آقا بعدا میبینمت مزاحم نشو see you later بعدا میبینمت see you later see you later talk to you later Talk to you later. talk to you یعنی با شما صحبت میکنم later بعدن talk to you later بعدن با شما حرف میزنم بعدن با شما صحبت میکنم حواستون باشه ممکنه که دقیقا مفهومی که این عبارت داره این نباشه که خدافزی کنی دیگه برای همیشه بری مثلا همکارتونه کارمندتونه یا نیرویی که برای شما کار میکنه یا حالا برعکس شما میگی talk to you later یعنی بعدا با شما در این مورد حرف میزنم فعلا خدافز بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد talk to you later بعدا با شما حرف میزنم talk to you later talk to you later catch up with you later catch up with you later catch up یعنی رسیدن catch up with you به تو میرسم later بعدن یعنی بعدا با تو خواهم بود در خدمتت خواهم بود catch up with you later مثلا میخواید بگید فلانی من دارم میرم بعدا در خدمتت خواهم بود با تو خواهم بود catch up with you later بچه حواستون باشه از همه عبارت که تو این درس داریم میگیم به نسبت و شایسته اون موقعیتی که هستید میتونید برای خدافزی کردن استفاده بکنید و دیگه خیلی ساده فقط نگید bye گودبای به جای اینها از عبارتهای متنوع استفاده بکنید و نشون بدید که مهارت و توانمندیتون در انگلیسی بسیار بالاست catch up with you later بعدا با تو خواهم بود catch up with you later catch up with you later I hope to see you soon I hope to see you soon. I hope یعنی من امیدوارم. I hope to من امیدوارم که یک اتفاق بیفته. چه اتفاقی؟ See you soon. تو رو به زودی ببینم. I hope to see you soon. چقدر با کلاس میتونی مخ بزنی آره؟ I hope to see you soon. امیدوارم به زودی ببینمت. امیدوارم که به زودی دیدار کنیم. آی خدا. حالا کجا استفاده میشه با دلبر رفتی بیرون دفعه اول بوده حالا میخوای القا کنی که حواست باشه زود دوست دارم تو رو ببینم میگی چی میگی I hope to see you soon امیدوارم به زودی ببینمت I hope to see you soon I hope to see you soon See you next time See you next time. See you میبینم next time دفعه بعدی. See you next time از دفعه بعدی. حالا الان که قسمت نشد در خدمت زیاد باشیم با هم اختلاط کنیم اما see you next time دفعه بعدی میبینمت. داری نشون میدی که مایلی دفعه بعدی طرف رو ببینی. این اشتیاق رو داری ابراز میکنی با گفتن عبارت see you next time دفعه بعدی میبینمت. See you next time. See you next time. I am looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward یعنی من مشتاقم که یک اتفاق بیفته to seeing you که دیدن تو اتفاق بیفته soon به زودی حالا آقا چرا بعد از to see به صورت ing استفاده شده این حالت استثنا در انگلیسیه I'm looking forward to بعدش حالت ing فعل میتونه استفاده بشه پس اینو حواستون باشه I'm looking forward to seeing you soon مشتاقم که به زودی ببینمت چقدر با کلاس چقدر کاربردی چقدر استثنایی از عبارتها و جملات روزمره برای خداحافظی کردن در انگلیسی بچه ها همینجا یادشون بگیرید لطفا در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار کنید یک بار برای همیشه آقا یادش بگیر بذار کنار خداحافظی کردن رو I'm looking forward to seeing you soon مشتاقم که به زودی ببینمت I'm looking forward to seeing you soon I'm looking forward to seeing you soon. It was nice meeting you. It was nice meeting you. It was nice یعنی خوب بود. It's nice یعنی خوبه، خوشه. Meeting you ملاقات کردن با شما. It was nice meeting you. داری خدافزی میکنی میخوای بری حالا میخوای بگی آقا ملاقات با تو خیلی خوش گذشت. حال داد بهم خیلی خوب بود. انرژی گرفتم. همونطور که ما از شما انرژی میگیریم در این درس ها و این کلیپ های آموزشی. It was nice meeting you. قرار کاریت قرار آموزشی تموم شده حالا میخوای تعارف که پاره کنی و قبل از بای از این عبارت ها میتونی استفاده کنی برای خدافزی دیگه به هر حال It was nice meeting you قطعا ملاقات با شما که دارید این کلیپ رو میبینید It was nice meeting you ملاقات با شما خوب یا خوش بود It was nice meeting you It was nice meeting you It has been really nice knowing you. It's been really nice knowing you. It has been یعنی بوده است. Really nice. خیلی خوش خیلی خوب. Knowing you. شناختن شما. ارتباط با شما. ملاقات با شما. باز هم یک عبارت دیگه برای ابراز محبت، ابراز تعارف و کلاس و پرستیج خودتون It has been really nice knowing you شناختن شما واقعا خوب بوده است کجاها استفاده میشه یه مقدار قرارهای رسمی قرارهای کاری طرف رئیس شماست یا مثلا مدیر شماست یا فردیه که برای اولین بار دیدینش حالا میخواید چطور بهش بگید که قرار با ایشون صحبت با ایشون و شناخت ایشون خوب بوده اینجوری It's been really nice knowing you شناختن شما واقعا خوب بوده است It's been really nice knowing you It's been really nice knowing you. It has been a pleasure talking with you. It's been a pleasure talking with you. It's been a pleasure یعنی یک خوشبختی بوده است یک لذت بوده است talking with you صحبت کردن با شما هم صحبتی با شما باعث خوشوقتی من بوده باعث شده که لذت ببرم چیز جدید یاد بگیرم همونطوری که بودن در این کلاس و یادگیری این عبارت ها و جملات باعث pleasure باعث لذت میشه اگر خوب یاد بگیرید طبق روش کار بکنید عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت برای اعتماد به نفستون برای اینکه تقویت بشه برای اینکه جرأت و جسارتتون رو ببرید بالا بنویسید با صدای رسا تکرار کنید بچه ها همینجا یادشون بگیرید It's been a pleasure talking with you هم صحبتی با شما باعث خوشوقتی بوده است It's been a pleasure talking with you It's been a pleasure talking with you It has been a pleasure. We will speak soon. It has been a pleasure. We will speak soon. It has been a pleasure. آن باعث خوشبختی یا باعث لذت بوده است چی دارید میگید قرار ملاقات یا وقتی که با اون طرف گذروندید it has been a pleasure باعث خوشبختی بوده است We will speak soon به زودی صحبت خواهیم کرد حالا دارید قرار بعدی رو تاکید میکنید آقا قرار بعدی رو هم بگذاریم یا با هم صحبت خواهیم کرد در این مورد ارزنده و آموزشی مثلا ما به شما میگیم که کلیپ های بعدی رو منتظرشون باشید It has been a pleasure باعث خوشوقتی بوده است We will speak soon به زودی با هم در درس های بعدی عبارت ها و جملات دیگری رو بررسی خواهیم کرد It has been a pleasure We will speak soon باعث خوشوقتی بوده است به زودی صحبت خواهیم کرد It has been a pleasure We will speak soon It has been a pleasure. We will speak soon. It was really great to see you. Catch you later. It was really great to see you. Catch you later. It was really great. واقعا عالی بود که چی شد؟ To see you که شما را دیدم. Catch you later. بعدا به شما خواهم رسید. با شما خواهم بود. آها کجاها باز یه مقدار رسمیه دیگه حواستون باشه خیلی خوب بود عالی بود که شما رو دیدم با شما در ارتباط خواهم بود catch you later که همون مثل see you later میشه catch you later بعدا با شما خواهم بود اونجا میشه بعدا میبینمت اینجا میشه بعدا با شما خواهم بود it was really great to see you catch you later بسیار عالی که شما را دیدم بعدا با شما خواهم بود it was really great to see you catch you later It was really great to see you. Catch you later. All the best. Bye. All the best. Bye. All the best یعنی کلیه آرزوهای خوب رو همه بهترین ها رو برای تو آرزومندم چقدر قشنگه تنها به جای خدافزی میتونید بگید all the best آرزوی بهترین ها bye بدرود خدافز دوست میتونید استفاده بکنید یه مقدار که با طرف گرم شدید با هم خوب ارتباط گرفتید all the best آرزوی بهترین ها بای بدرود حواستون باشه ما هم all the best رو برای شما آرزومندیم بهترین ها رو برای شما میخوایم امیدواریم که تندرست و خورسند باشید all the best بای آرزوی بهترین ها بدرود all the best بای all the best bye Take care. Take care. care یعنی مراقبت کردن، مراقب بودن. Take یعنی برداشتن take care یک عبارتی است یعنی مراقب باش به جای خدافظ به جای goodbye به جای bye به جای هر چیز دیگری به جای see you soon به جای talk to you later میتونید استفاده بکنید بگید take care مراقب باش به جای یک خداحافظی ساده میتونید بگید take care حالا کجاها استفاده میشه دوستان است طبیعتا برای دوست دخترتون دوست پسرتون میخواید بگید که من نگران تو هستم پس take care مراقب باش بچه ها حواستون باشه هر عبارت هر جمله یک معنی یک احساس رو داره انتقال میده پس حواستون به این موارد باشه take care مراقب باش ما هم به شما میگیم take care مراقب باشید مراقب خودتون باشید عزیزان دل هر جا که هستید در جهت پیشرفت تلاش کنید به موفقیت میرسید به آرزوهاتون خواهید رسید take care مراقب باش take care take care Stay in touch. Stay in touch. touch یعنی لمس کردن. In touch یعنی در تماس stay یعنی بمان stay in touch یعنی در تماس باش در تماس بمون تماس تو با من قطع نکنی ضمن اینکه stay in touch یک عبارتی است برای خداحافظی دارید تاکید میکنید که در تماس با من بمون تماس تو با من از دست نده شماره رو بده عزیز دلم <laughs> stay in touch در تماس باش یا در تماس بمان stay in touch stay in touch I am really going to miss you. I'm really going to miss you. I'm really going to یعنی یک اتفاقی داره بر من رخ میده من دارم میرم یه چیزی بشم چه چیزی بشم miss miss یعنی دلتنگ شدن you وای وای وای وای وای دلم برا تنگ میشه کجاها استفاده میشه مثلا برای مادر گرامیتون مثلا برای پدر محترمتون برای دوست دخترتون برای دوست پسرتون دارید خداحافظی میکنید بعد میگید I'm really going to miss you واقعا دلم برات تنگ میشه حواستون باشه نرید به همکارتون بگید نرید به رئیستون بگید I'm really going to miss you واقعا دلم برات تنگ میشه I'm really going to miss you I'm really going to miss you. I have got to go now. I've got to go now. I've got to go یعنی من مجبورم که یه کاری بکنم now اکنون باید چیکار کنم برم I have got to go now و به صورت مخفف I've got to go now یعنی الان من باید برم دیگه وقت خداوزیه I've got to go now بعدش میتونید یک goodbye bye یا take care هم اضافه کنید و قبلش میتونید این رو بگید I've got to go now من الان باید بروم I've got to go now خب ما هم در اینجا we've got to go now باید الان بریم اما قبلش یه موضوع رو خدمتون یادآوری کنیم بچه ها اگر تا اینجای درس اومدید عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت ننوشید به خودتون ظلم کردید چون ما رسالت خودمون رو انجام دادیم وظیفمون رو انجام دادیم درس رو آماده کردیم خدمت شما تقدیم کردیم بقیهش با خودتونه I've got to go now من الان باید بروم I've got to go now I've got to go now ها و جملات بسیار رایج و کاربردی برای خداحافظی کردن و اون مراسم مربوطه رو با هم یاد گرفتیم با هم تمرین کردیم با هم مرور کردیم خدا قوت آفرین بر شما که در قسمت کامنت ها و جملات رو نوشتید با صدای رسا تکرار کردید صدها ویدیو درس آموزشی در کانال انگلیسی مثل آب خوردن منتظر شماست این درس رو هم فراموش نکنید اگر تا الان خوب کار نکردید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید کار بکنید تمرین کنید یک بار برای همیشه خوب یادش بگیرید بچه ها بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهی و حمایت های شما عزیزان آرزویی برای شما نداریم غیر از تندرستی خوشی شادکامی و بهروزی در هر کجای دنیا که هستید